I am just a freedom fighter. I'm fighting for myself, for my beliefs. Paul Museveni wabali ku TV. Mm-hmm. You know muuliriza with an open mind. Do you know why? Mm-hmm. Museveni byayogera si byakola. Frank Gashumba. Nakulaba ngo oyogerera yo bagamba. What e. eh, eh, eh, was statement je njagala kuogeza kwa yale nagira? Mm. Ndi okuwagira Museveni buba busiru. Yes, you made that statement. Imbuza ngo ngo wali mukuzika. How is it supporting Museveni? Okufangamba atyambu. Hmm. museculing your future after 35 years museveni tali mukuseculinga future yaggwe mhm. ali mukuseculinga future y'abaana be nabazukulu be kiwako obujulizi sigumusebiri purezidenti yayogere e nairobi ku interview n'agamba bamubuuza mm. negwe towuliranga ngaolumu owulire bino ebintu bikumenya n'agamba no nze nkolera abaana bange mhm. n'abazukulu bange wake up sometimes and, and feel you know what this, this is too much for me this is, this is too much you don't feel appreciated enough well, it doesn't matter uh, because i'm not working for uh, i'm working for myself i'm not working for uh, other people i'm working for uh, my grandchildren for my children uh, eh, ekirala mm. ennaku ezo yayogerera emasini n'agamba heis not anyone's servant mm-hmm. kakati yagambye mm. nti tayinza kuwa buyinza these useless arm officers besige besige tumukunde eh. nimugisha muntu ubungenda imwe mutagiye cyumugasha mwabara kugasha cyumugasha ndyaha nimba nimba tsindeka nkakahuba rero mwagera ngo ngende mfa kugenda nsigiye uganda mikono yanyu naba arebera ngo tumwine mugasho nga nanye kamekiri abanyuganda ko abantu benda nanjye kandi ndya nindebo ubundi hakarweyo abandi abo mu gasho bejaba mbona hinatsugaye uganda abakora ririya ni nyuma ecyanti no politics tinyine kikora no agende agenda ukugenda amanye mbo kuko nyungu mpuna minyanga ko abakani benda kunyatsa e, e, ibiragiro nkamusa ukuntu ikiniga ibiragiro akabitera hansi aketaho umushanga utega tumukunyatsa biragiro kambetsize mhm. omanyi lwaki abayita useless mhm. baagaana okufollowinga the lwakitula kingdom museveni azimba bwakabaka bwe lwakitula oli serious ekyo nakyo anaabuteeka wa oredi wakabuwebuli oredi mbuuze lwaki webuli oredi kubanga bwakugamba hmm. siri redi kuba buyinza bantu bano kitegeeza tewaliwo kye bayita electoral college ngaey'omu america trump yabadde alemedde kuba president si bwe kiri electoral college nevayo negamba sebe yawangula yani jobaden so museveni alinga nga tugamba nti byabakama ne bwagamba nti kyagulanyi gwowangudde hmm. ye yakola ki yasalawo mpulira kati fe ababuuliriza with an intention to learn mm. eh. museveni will never hand over power peacefully museveni ajja kuhanding over obuyinza mm. ng'ali mu kofini kino kani kikugambe kitya kofini eriziika purezidenti yoweri museveni ajja kuva mu state house museveni agenda kufiira kuba purezidenti ekyo kani kikugambe tewali kalulu kali mujja wano bw'oba osukka emyaka kumi na munaana mhm. ng'olowooza akalulu kayinza okujjayoweri museveni mhm. kuwa president kiringa ngomuntu bwakugamba nti kwata ebafu osene amazzi muleke victoria ogamalemu <laughs> museveni tali mu buyinza lwa kalulu ali mu buyinza lwa magye ate tali mu buyinza lwa updf mhm. ali mu buyinza lwa sfc amagye ago agamukuuma kubanga amagye strictly gakuuma ye ne empaya ye kingidomu ye gye bayita lwakiti lwa kingdom ekirala azilong az jeno yoweri museveni alonda adumira amaje mhm. alonda adumira polisi mhm. alonda alonda commission mm. nalonda abalamuzi bonna mm. jukira ye president yekamenye rekodi abalamuzi bonna abali mu judiciary yabalonda abadumira polisi bonna yabalonda abadumira amaje yabalonda mm. abacontrolinga sente yeyabalonda as long as achina group kwebyo ebintu otegera ndowooza niyo oli bwakugamba mbu bugenda kukya n'akalulu nga tuyise mu kalulu yokiding actually oli alowooza nti ajja kugenda n'akalulu hmm. yiwe candidate fo butabika kano yakamaze edda kakati ali ku 2026 kino nkikugamba mbuuza lwaki muwuliriza nnyo museveni byayogera nebyakola hmm. yatugambako olumu tali lwedde kuwaayo mafuta ge my oil kijukira maiki buli kintu kike tugenda okutandika okusima amafuta gaffe okugajja mutaka nago gagenda kwongera okutuyamba kyova olaba bano abamu bagamba ti agende agende bagalako okulya amafuta gange omusoga wagambira omulumi olusoga akange kakira kaife okimanyi mu covid muno statehouse yokka supplementary budget bagiwa over 1 trillion mpulira ezo sente ziragawa zezitambuza campaign kambawulire sfc mwe gyemutamanyi mhm. sfc mhm. amagye agakuuma president yoweri museveni gali independent of updf at yes eh, si branch yamagye no komanda we cfc mm. ali ansali ansalinga omuntu ogu komanda ni chief tawabulwa tafuna ah, biragiro ah, kuva wa, wa mekamanda tafuna biragiro wa, wa geno david muhozi mm-hmm. adumira, eh, adumira sfc ebiragiro eh, ali answerable to only one person Muzei. Muzi, geno yoweri museveni sabalwanyi general of the national resistance army pulira nakukanonyalamu kamanyi from today kamanda in chief pulira mm. kowa units z'amagye mu updf zonna kati ziri under sfc marine eri under sfc mhm. ulira mhm. tanka ziri under sfc mhm. emizinga ziri under sfc ne air force kakati david muhozi akomaninga ki nziramukugambye akomaninga bana balina ak47 ne pike machine gans <laughs> naye enyonyi ezirwana ziri under muhozi jeno muhozi kaine rugaba enyonyi marine kitaawe gwandaba essaawa zino twekaabire kulira be bakugoba emmengo noddukira erubaga waliyo timba osabe be bakugoba etimba noddukira oludi e kampala waliyo empologoma bwogamba nti koddukire e namirembe hmm. waliyo gonya bwogamba nti koddukire hmm. mu judiciary hmm. waliyo seddume wembogo so where do you go left with nowhere where do we go nowhere where do we go kyekibuuzo egala kubulya mugunzi egashumba uh -huh. amaanyi ga museveni gasinga aga abantu eh. kwegamba omuwanise mu bbanga ngaasobola okuovapowering abantu ba bulijoamaanyi gomuntpulira olumu nga mwogera hmm. ekyali e sudan ekijja wano tekisoboka hmm. mbooza lwaki kijja ask me why bashir ya inheritinga amagye hmm. agaaliwo museveni ta inheritinga nga magye yagekolera ye nra kyovola batagambangako nti general wa updf agamba general of the national resistance army mhm. owulira mhm. ate tavanga mu buyeekera kyenjagala mutegeere ekirala mm. singa wegendereza mm. bwe babeerawo okwekugunga mm. edda polisi yadispasinganga nabatuni kakati polisi bwe yalemanga military polisi nejja kati ne military polisi takyagyetaaga sfc ekola ki yebera ku street yebera ku street you are getting me <laughs> ensobi gye tubadde twakola hmm. era ngirabidde nyo ku dr besigye hmm. swago twagirekera dr besigye kati struggle bobby wine should not own this struggle hmm. struggle yaffe ffenna otegera ndowooza kuwulira bwekiba kina okuba the moment all ugandans own this struggle mm. nti luno olutalo lwae tulimu lwakununula uganda eri obwakabaka bwe lwakitula mm. tujja kulaba the change we want to see ne bwe tunaleka nti nno struggle yakankaka mm. bajja kuyoola enkya baneibawo basiibe nga bali mu kunywa bbiya waabwe kituufu iwill give you an example dr bensige successful awangudde museveni Are you serious? Yes, sigumuse ebirise esatu. Mm -hmm. 2016, Dr. Kizza Besigye yawangula, ne bamukwata, ne bamutwala, ne bamusibira ekkala mojja, mm -hmm. ne bamukomyawo, ne bamusibira awaka, n'amala emyezi esatu awaka. presidential candidate yawangula akalulu bamusiba batya n'amala emyezi esatu awaka nga mutudde mulyawo so ugandans must stand up and own this struggle teri munabyabufuzi ajja kukyusa bulamu bwo mhm. teri munabyabufuzi wenalemu wfdc wanupu wa dp ajja kukyusa bulamu bwo gweoyina okukyusa obulamu bwo the change you want in your life must be engineered by you no any other person mhm. kino kibagamba era gwebondaba esaawa zino ngaosuubira mbu waliyo munnabyabufuzi ajja okukyusa obulamu bwo nkusekeredde mhm. mhm. bano bannabyabufuzi bonna be banamala okulayira mu meeyi nga badda mu sc gwe ngaoddayo mu mbeerayo soerwaniko ekyakuuma emirembe temutiŋŋana lwa byabufuzi don't kill each other because of politics totta munno kubanga wa nrm mm. totta munno kubanga wa nup totta munno bikozi wa fdc bano bofiirira tebakumanyi mm. kino kankikugambe bajja kutta akalambo ko bakateeke mu kesi zino ezebwayise wali obwobubaawo mm. ng'ate gwofiiriridde ye omwana we bwafa eplas zezijja okukola ki zezijja okuziika e, ebirango new vision ne monitor yekuba <laughs> flot page nga balanga okuziika so totta munno lwabyabufuzi ekirala munno ono gwowalagana naye yakuyamba nga ofiiriddwa yakuyamba nga omwana wabuliddwa school fees mm. yakuyamba nga oyaba olumbe kambabuuza ekifembayo mm-hmm. ku banno bemutiŋŋanira nabo aniga okubira ku simu kusaa mwende ekiro nga omwana waazirise najja ewuwo ekisooka baba mm. banoonya obululu mm. enamba zaabwe mwa muzimanyi mm-hmm. olumala okufuuka ababaka oba bakansala nga bafuna enamba endala abalonzi babatawaanya kyova olaba nze mukwano gwange gwensinga okwagala namunayi mhm. sente mpulira eh. kubanga kati newabeerawo emagensi nga nyina sente zange ikanihaye mhm. private jet nentwala gyenkolaki mhm. gyendaga so mwekoleko temujeregerera mirimu mwabaana abawala mwabakyala kano kammwe temuyisaamu mirimu maaso mm-hmm. beeramu n'akasente mm-hmm. abasajja bajoganya abakazi abaavu mm-hmm. temudisipayizinga mirimu murisipekitinga ennyo babba bammwe ne muberemu n'akasente kammwe naffe tukoye abakazi nga buli kimu gwokikola ki gwokimuwa mm. ompulira ndowoozabwogende <laughs> wabbaawo mm. solwoye wa boyfriend wo mm. ng'ojjidde ku kaboda akuwaza boda mm. mpulira bwogenda ewuba ajja kukuwa za wuba mpulira bwogenda wevuga ajja kukuwa mafuta mpulira so to you ladies don't dispise jobs mwe abaana abalenzi mwena amaanyi ge mulina mulina mangi nnyo moga mm. diverting mu bintu ebiri productive mm-hmm. mbegayiridde tofiirira franka byabula byabula mu ggwanga temuli emirimu gyafa olulala lwono mpita mm. nja kulaga kati kankubuzeemu esomalia esomalia waliyo gavumenti mm-hmm. tuludde baluddewalwana uganda wali bali bulungi gyebali esiria tewali bali bulungi nkimanyi kakuuzemu ekibuuzo mm. mu uganda eno gyemugamba nti nfu nnyo mm. muganda wange omuyimbi asinga sente wano yaani eh, twawuliranga buwulizi kikamiliyoni mm. yalibaamu n'akasente ah, ah. akangi twakonfaminza omuyimbi asinga sente ekyagulanyi sibe kiri twakijjewo ekyo asinga amaanyi ne influence nonono epropert zalina kuba yantu nagendako ku biikiye ku lwebusaabala nagendako ku makage mm. at least nze ave had interactions with bobby wine more than 5 or 10 times mm -hmm. sente yazikolera congo Eh, so ensinebe banta bangu fentya mm. kozesa that opportunity okolemu akasente obulamu bwa kyagulanyi buinspiringamu actually bwompe motivation tokongeri best ku kyagulanyi eyinza okutrendinga eyinza okutrendinga neyita nawo mu nsi ene entabangufu ye ate agikoleddemu ki sente mpulira naawe naawe njagala ofuuka ekyagulanyo enkya nga gweoyogerwako